Saluto, cae bon venon al nia cutima zamenhofa medito. Hodio, mi volas legi cun vi el tiron el letero al Teofil Cart. Teofil Cart estis uh, grava esperantisto. Mi pensas che li estis ebla unua lingvisto profesie, chi occupigi seriose pri esperanto. Cae estas multa il leteroi senditai al Theophil Cart fare de Zamenhof. Hodio mi volas legi cum vi leteron numero 259 nau quo estas in pagio quincent tri. Do la timo la pardono <laughs> la mm, la temo estas la timo de ido cae de la idoschismo tiel nomata. Sed, la el tiro, cion mi legos, ne stricte rilatas al tio. Scribas Zamenhof. Nenies opinion mi acceptas blinde, sed mi penas attente audi ciuin opinioin por elabori al mi ian pli mal pli claran iugion. La mia opinio, nia plei granda mal helpo consistas ne en la reformemo de unui au en la conservemo de aliai, sed en la chanceligiado de multai. Por meti finon alla chanceligiado, mi transalti spezzon, alla confusanta esperoi de unui, cae alla paralizanta e timoi de aliai, lau mia opinio, esas necesse doni ian decidon claran, precisan, autoritatan, cae convincan. Nu, vidu, ie la tubero in la fero. Anta ol iugi, uh, oni devas ausculti, audi, ciuin opinioin. Char la plei grava mal helpo estas chance ligi. Ne preni decidon de nove. Do, mi pensas che tio esas tre interessa. Opinio de Zamenhof, char ne temas nur pri la lingvo. Temas pri ciu ain afero, ciu ne? Do, ne acceptis blinde, Li ne acceptis blinde opinion, sed auscultis. Audis, cae poste prenis decidon. Cae decidon devas esti clara, precisa, autoritata, cae convinca. Nu, mult foie mi vidas en la sociae retoi, aparte en Facebooko, che svarmas commentoi pri gravai aferoi, quiu estas en basai. Do, sen uh, attenta inform informado. Mul foie mi cun partigas informiga in opinioin en mian afficheion. Sen iugi, sen preni parto nur por informi homoin. Onue, mi mem, volas esti informita. Kai do estas tiom da afero in un tempe per kiu oni facil anime po povas diri opinion che mult foie mi prefera silenti kai audi hasta tau paroli almenau antau paroli, ausculti. Ausculti kiuin, ausculti homoin kiui scias ion en la fero pro personae chialoi. Nu, tio esas mia laumila meditode de hodiau. De nove, la vorto ed esamenhof esas tre interessae, ciune? Sen depende de esperanto, facte. Nu ja, Coram dancum pro via tento. Ni revidos nin eh, morgau. Kai hodio esas anca o la tago de la lasta episodio de la videoserio. Tio signifas che la venontai meditoi aperos en la cutimai canaloi de la videoserio kiam ili estas uh, ie cies a dispono do postri tagoi char uh, unue ili estas ie dispono de la subtenantoi. Jen, pardonu la, la tecnica e problema e hodiau. Antauen, sen fine, cae gis morgau.